大家好，我教你们如何制作一个纸杯做陀螺。那首先我们需要一把尺、一把剪刀、一个纸杯、一张纸。 special slice. Thank <laughs> you.